naye abasiru bamuteekako erinnya mu dani magic dani no magic lyerinnya lyo producer dani no magic es kati segirinya nze mbadde nkuwagabuwa amaanyi wali oyina senga oyagala opima amaanyi go tandika segirinya national platform ekawempe olabe kawempeni public wekwegattako kuba oyina ekintu kimu ekiri e, extinction nti ova kawempe ate kawempe family wena league back buza kamiliyoni tetuva mu baffe lwaki totandika segi national platform netubejjako nova mukukomera newabulayo wadde aleeta enkoko ettooka omusajja eyalwanirira struggle niwabulayo abakozi ebipande ebisiige seggi nobula ku bizimbe byekamokya abaana bandibadde bakusiiga dda seggi nga babadde bakwagala yabalabula lubonge yadde bobi waini babalabula tosobola kufuna kisiigawo seggi naye ngaokidizavinga nesewanyana ask yourself why tibalwadde naye ngaabantu bebatadde mumakomere ebbanga abantu bamanye omusibe wafaanana abantu bamanye omusibe wafaanana bamanyi n'abasibe nakanyamunyu kati ensiba yammwe yeeraliikiriza pati enta yammwe enzijja ku kitebe ne mujja olunaku olutali lwa press conference nga tewali wadde liida wa pate n'omwogezi asiba wali ku magic parking mu fumbiro naye n'abulawo what is the message to you maneyane e mi bwaddamu ekifaananyi bobi wine kyeyagenda olaba segirinya bwokitunuulira nga nze owa photographic interpretation gwe bakozesa mu intelligence to read images and body language osobola olaba nti bobi wayini had distanced himself from segirinya yatuula ati hmm, ani yakutadde nga nakuwayiriza ebintu bingi nga sikusuubira kuva mu kkomera photographic interpretation nkugambye bankozesa mu intelligence to interpret images kyobola kugamba nina eh, attention to detail bankozesa ebiseera ebisiga baleeta bebaisima jangu osoma ebodde langula egiyono kati nkusomera bodde sagirinyege gyeyabadde atudde bwotunula wano ngassa wuliriza purofesa wa bodde langula egi atemyaki bwotunula engeri gyeyabadde atudde sewanyana engeri gyafuluma ngaakutte wano kati ng'oli munabyabufuzi ng'omumanyi osoma bodde langula egi photo. So Sagirinya is isolated by the party. Bobby Wine does not trust him anymore. Even Sewanyana, they are making the party members to isolate their own. Echivare necho kanti Sagirinya yagalu abantu overwhelmingire. Overchi, overwhelmingire. Sagirinya abantu bamwagala nnyo kuba bo tebamanyi bya bufuzi bo bamanyi balonda Sagirinya chagwa. ndabyekaani wano owa bulutiiki omanyi aba bulutiiki baagala nnyo zibeesiimisa yeunderstand es kakati abali isolated how do you walk into the game ova otya mu mpologoma nga tolina kiwundu nti bakusudde mu mpologoma novaayo nga tolina kiwundu you must explain oba omanyi olulimi lw'empologoma oba oli muyizzi oba naye toyinza kuvayo nogaa nti wagudde mu mpologoma novaayo kiringa okugwa muzi crocodile mu nyanja novaayo kati segirinya yavudde mu crocodile naye nga talina kiwundu crocodile kyemulumye neki bakulaga nti ebiwundu byabwe byonna biri intano awo temu nabyabufuzi tebiri physical aa byamutwe byamunda batambula bawonyera bajja but after gino emyezi gye babadde nga babata bagenza olaba nga bakuliyetinza lot of vacuum wadde nga babaagala nnyo but the silence had gone louder okuva abasajja lwe babata jjukira babata matankane ebbaluwa yali eva masaka ya cort order basanga babatadde dda oli nti ali wamamawe masuliita okuva lwe babata nti bali mu bujjanjabi awo wakuliyetingibwawo sayirensi eri laudi jukira tuli olwedde mu kalulu tuli mu kaki tewerabira nti tuli mu kalulu naye nga waliwo abatugamba mbu tebajja kugenda mu kalulu kano akaddako wabula ate tuwulya ba ayaniredi baabe bagamba akalulu tujja kukabaamu never make a contradicting statement mu politics estatement eki eyinza okutta besi gye yagamba agenda kuyitaawo mujja mulaba nga agenda emasaka mu 7 teyayitawo besi gye yeyayitawo mu boodi ah, eyo sitatimenti emu yali emaze besigye kati naawe weewala ennyo okkola sitatimenti eneebajja mu bintu byonna simanyi fe tetulinda kalulu mu 7 tumugjako nga kawo tekanatuka obudde bugenda dawudi dde budde obudde obudde budde obukoze eki butuuse netawulira dawudi dde budde obudde obudde budde butuuse ngaawaganyala saazimbye ambulensi simanye azimbye eddwali where did you get the money segirinye where where did you get the money okoleeko ebintu ababaka bye bakolera myaka etaano n'obikola myezi ebiri you boy kawempe mundabire eddala kiki kyesisaana kanjijjeko nenkofiira aa kawempe obubaka bwe sirabika kwogera kwe simanyi oba kusoma kwe sitasoma kiki kyemwagala ekirala ku ikyuli ekisinga okunsindika mu paliamenti mube n'omubaka atasibwasibwa awulirizibwa alabikako anyumira mu kamera nga n'eddoboozi ly'amaanyi lijjawulikika mu paalamenti segirinya disadvantages tatuuka mizindalo gya paaliamenti akoma wano emizindalo giri eno sipiika kyezibu nnyo mutambulizaako amaaso ali stout on the ground very stout on the ground speaker has must have visibility of you naye nze ekyuli sipiika ajja kundaba mangu era kawempe temwekolako this service this time araundi ekyoli mundabiranga ddala ekyoli oye yip yip yip oye yip mbajjukiza wali omupiira gwabatikitoka tugenda bera wali ku edday no any other business bidaya obinowere square